Красной площади. Итак, Москва, Fremd und Geheimnisvoll, Москва, чужая и полная тайн. Geheimnisvoll, Geheimnis, тайна, э, фоль полная. Тюрьмы aus rotem Gold, kalt wie das Eis. Тюрьмы aus rotem Gold, башни из красного золота. Холодный, как лед. Кальт. Холодный, холодно, холодное. Das Eis – лед. Вообще э, вещества в немецком языке часто среднего рода. Das Eis, das блюд, кровь, э, das глаз, стекло ähm, эм, Moskau, doch wer dich wirklich kennt, der weiß, ein Feuer brennt in dir so heiß. Э, doch. Это очень интересная частица в немецком языке, которая означает как бы отрицание, отрицание. Например, ты не выпил лекарство, дох, означает я выпил. Еще близкое значение как бы однако, все-таки – Итак, Москва. Однако, ве, кто ее, кто тебя, дих, Вирклих kennt, wirklich, действительно, на самом деле, Кент знает, kennen. Der weiß ein Feuer brennt, in dir, in dir so heiß. Тот знает, э, огонь Дефоя бренд горит в тебе, Индия, so так горячо. Он казакин хе, хе, хе, хе глеза. Поднимите стаканы. Казаки, поднимите стаканы. Хебен ди глеза. Как мы говорили, глаз, стекло, ди глеза. Это стаканы, бокалы, стеклянная банка. Все в этом духе. Наташа, ха, ха, ха, дубишон. Наташа, Имя Du bist schön. Du bist schön. Ты прекрасна. Ты есть красиво. Товарищ he he, he, auf das Leben, auf dein Wohl, Bruder, he, Bruder, home товарищ. Когда будете слушать песню, прослушивать еще раз, прислушайтесь, как певцы произносят слово «товарищ», вот с полным напряжением лицевого эм, мышц. Э, голосового аппарата. Вот в этом отличие русского и немецкого произношения. Мы произносим куда более расслабленно. Они напрягают все мышцы. То Топарищ. Попробуйте также произнести. Почувствуйте это. Auf das Leben. За жизнь. Auf dein воль. Воль означает благо, добро, здоровье. Zum воль Известный тост немецкий «Auf а das Wohl» – это, так сказать, за жизнь, за тебя. Второй куплет. Москва, Москва, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Хо-хо-хо-хо-хо. Да? Значит, Москва, wirf die Gläser an die Wand. Швыряй стаканы об стену. Понятно. Russland ist ein schönes Land. Land. Das Land. Тоже среднего рода. Страна, земля, почва. Все в таком духе. Даже означает сельская какая-то местность. Автосланги – это за город. Э, тоже среднего рода. Das Land. 50 Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Moskau, Moskau, deine Seele ist so groß. Nachts, da ist der Teufel los. О, о, о, о, о. Значит, твоя душа, deine Seele, ist so groß. Groß – огромная, большая. Эм, nachts – ночью, да, Здесь, ну, да, многозначное слово. Здесь, тут, там <laughs> означает. Но ну, в данном случае здесь означает здесь. Извините за тавтологию. Э, Ist der Teufel los? Лос – это освободившийся, свободный. Der Teufel – черт. То есть ночью здесь черт вырывается из цепей. Москва, Москва, либо schmeckt wie Kaviar. Mädchen sind цум Küssen да. Значит, либе шмект викавия. Полный набор штампов. Наташа, товарищ, икра. Кавия, икра. Либе шмект викавия. Kaviar. иметь вкус. Любовь со вкусом икры. Mädchen зинт цум Küssen да. Да, мы уже обсуждали. Mädchen – девушки для поцелуев – здесь. Zum Küssen, да. А, кстати, Мэтхин а тоже имеет э, средний род, как бы вот такое вот исключение. Das Мэтхин. Москва, Москва, ком. Витанцин auf dem Tisch. Bis der Tisch zusammenbricht. Ком, витанцин. Идем. Ком, идти, комен витанцем. Идем, мы танцуем на столе до тех пор, пока стол не сломается. Bis der Tisch, der Tisch, стол, zusammenbricht. Москва, Москва, то zur, zur Vergangenheit. Spiegel das Zahlenzeit, rot wie das Blut. Москва, ворота, Тор. Zu Vergangenheit, прошлое прошедшее. Шпигель, Д. Царь, царин цайт. Шпигель. Кстати, шпигель, э, дер шпигель, мужского рода. В отличие от цайт, цайт – время, царин цайт, царское время. Цайт – женского, ди – цайт. Род ви дас блюд. Дас блюд – кровь, род – красный. Ви Moskau, Moskau, werd dein Seelekind, der weiß die Liebe brennt, heiß wie das Blut. А, вот, так сказать, апелляция к первому куплету. Кто знает твою душу? Ве, dein Seele, dein Seele, твоя душа. Кент знает. Der weiß, тот знает ди Liebe – любовь. Горит, горячая. Wie ди глют глют – пламя. Иногда еще глют – горячие вот такие угли, которые с э, красным таким, очень горячие угли. Или пламя, огонь, ди глют Казакин хе-хе-хе хип ди глеза, я ухима. А вот здесь товарищ хе-хе-хе auf die Liebe, за любовь. Auf dein Wohl mit hinhe mit hinho. Это мы уже обсуждали. Итак, третий последний куплет. Водка trinkt man pur und kalt. Водку пьет чистый, неразбавленный, пур. Это значит чистый, неразбавленный и холодный. Кальт. Мы уже проходили. Водка можно, не, <laughs> водка можно произносить по-русски. Das macht 100 Jahre alt. Это сделает тебя, <laughs> доживешь до 100 лет, грубо говоря. Das macht. Machen – это делать, производить что-то. Это сделать тебя столетним. 100 – 100 яр. Alt – alt старым, ну, 100 – 100 яры столетним. Vaterchen, dein Glas ist leer, doch im Keller ist noch mehr. Vaterchen, батюшки, твой стакан пуст, dein Glas ist leer, doch im Keller ist noch mehr. Однако в подвале im Keller есть еще больше. Ist noch mehr. Есть еще. Ну и опять. Казакин. Хе-хе-хе. Хебдиглеза. Наташа. Ну, в общем, <laughs> опять пошли по новой. Ну, вот так вот. До встречи дальше.